और अमन दोनों भाई थे शाम का समय था वे दोनों पार्क में खेल रहे थे तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए अंधेरा सा छाने लगा कैसे बरसता है अमन नहीं भूलू मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन जानना चाहता हूँ भूलो चलो आज माँ से पूछते हैं दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ जाते हैं अमन माँ देखो पानी बरसने लगा भूलो माँ यह बताओ हम आदि पर पड़ते हैं तो पानी गर्म हो जाता है तुम लोग जानते हो कि गर्म पानी होने पर पानी भाग बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है ऊपर जाने पर जब यही भाग ठंडी हो जाती है में बहुत महत्व है यदि वर्षा न होगी तो हमारी धरती पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं उपज सकेगा धरती पर कोई भी फसल पैदा नहीं हो सकेगी